Dan sejak tiga tahun belakangan ini warga banyak yang menemukan barang-barang berharga yang diduga peninggalan kerajaan Sriwijaya berupa butir-butir emas, guci-guci keramik, bila musim kemarau tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan channel Itobu Jangan lupa subscribe, like, and share Kota Palembang yang terkenal dengan sungai musinya juga jembatan Ampera sangat identik dengan kerajaan Sriwijaya. Dan sejak tiga tahun belakangan ini warga banyak yang menemukan barang-barang berharga yang diduga peninggalan kerajaan Sriwijaya berupa butir-butir emas, guci-guci keramik, bila musim kemarau tiba. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera khususnya Provinsi Sumatera Selatan mendatangkan berkah tersendiri khususnya warga Kecamatan Cengal. Tidak lama setelah kebakaran, warga menemukan emas di lokasi. Penemuan itu membuat geger warga hingga pada akhirnya terus dilakukan pencarian. Pencarian sendiri mulai marak dilakukan saat musim kemarau. Sebab, Kondisi air di lahan tersebut mengering dan gambut mudah digali hingga kedalaman 1 meter. Warga desa Lak Grondong, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menyatakan jika masyarakat setiap harinya menggantungkan penghasilan dari mencari harta karun peninggalan, di lokasi Dusun Empat Talang Petai. Posisi tepatnya di kanal 12. Setiap harinya puluhan masyarakat bergerombol mencari harta karun di sepanjang area sungai, biasanya warga selalu mendapat barang dengan jenis berbeda. Apakah dengan adanya perburuan harta karun di lahan yang terkena karhutla, maka akan memutus meter rantai dari keberadaan kerajaan Sriwijaya, itu semua tergantung kepada warga setempat dan pemerintah yang dapat menjawabnya. Waalaikumsalam terima kasih atas kunjungannya di channel kami dan demi berkembangnya channel ini kami mohon dukungannya kalian semuanya jangan lupa untuk subscribe like and share